Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своих сеянцах, что с ними случилось на сегодняшний день и о своей неудаче. А, эти сеянцы были посе... семена были высеяны полгода назад. И вот что у меня на сегодняшний день получилось. Вы видите, что уже на некоторых на сеянцах начали э, листочки показываться – вот такой вид они имеют в этой банке. Это самая лучшая банка, которая осталась на сегодняшний день. Вот, хочу показать еще другую банку. Здесь самое большое растенице. Э, у него два листика, два корешка. Оно слева находится. И справа желтеет, к сожалению, умирающее растение. В этой банке еще несколько штук 5 сходиков. И на этом все. А также я хотела э, пересадку осуществить. Провела пересадку, но живым у меня осталось вот это растение, единственное. Не знаю, будет ли оно жить или нет. Все остальные вот так побелели и умерли. Также я посеяла еще два эксперимента начала. Посеяла семена те же, которые собраны были 20.08.15, те, что уже всходы вы видели. Вот, хочу проверить на всхожесть. Посеяла 10.03.16. Вот, и посев осуществила новых семян буквально вчера. Вот, белая с розовым орхидея. Бассейна. Посмотрим. Э, быстрее, как взойдут, подходит ли эта питательная среда для выращивания растений. И также насколько быстрее развиваются семена и всходы летом, чем зимой. Вот и все на сегодня. Кому интересно видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч!